bebe mucha agua antes de y después de hacer ejercicio. duerme para ocho horas cada día. Como más fibra y proteína, por ejemplo, huevos, mantequilla, de mane y barras de proteínas. Escuchar a música que inspiraste, hacer ejercicios o levantar pesas. Mantén una rutina diaria para mantenerse organizado. No comas los alimentos con ingredientes que no sabes. No vayas al gimnasio todo el tiempo porque caminar para 30 minutos y otras actividades son ejercicios buenos también. No escuches a amigos con una influencia negativa. No hagas ejercicios y actividades para tu salud si no te gustan los. No uses platos grandes porque hacen la comida Sevilla Pequena.